ancora devas fin vecigi, sed mi havas helpon por tio. Rigardu. Italan kafon, yes, mi havas. Esto pretas. Kaj do, mi revenos al vi, kiam mi post tre poste. Ne, mi ne scias. Mi revenos poste, certe post la matemaggio che che mi può essere vecchici o oh, sta messaggio ci tie mm, ne ricordo pure la messaggio mm. mm, suoni post legici mm, e stranga fero ricordo ricordo ricordo ricordo ricordo bon volo subteni la bonfare iniziato un canton por i, -i ret messaggio al anna helico annaluppi.com Mi ne povas imagi kiun kiu povintus lasi citi un messaggio un citia mi rigardo ancora ovviamente mi ne scias. Do, gis poste. Mi lasas min eh, revecigi, tiel eble mi parolos iom pli bone, kai poste venos, uh, eh, tui poste, venos la uh, medito, yes, kai poste la venos la musico pian ludita de nia Paolo Ghiglione. Do, bonan matenon de nove, cae restu cun mi. Bonvenon alla hodiaua Zamenhofa medito. Hodiau, lau la unuiginta i nazioi estas la internazia tago de la familio. Do mi decidis paroli pri la concepto de familio lau Samenhof. Kai mi electis parton de la el la vercaro de la iniziatoro de Esperanto, kiun lau mia opinio ne estas oni ne tro ofte legas. Do, la la texto, la verco, estas tractajo, qui est titolo estas Essenzo cae estontezo, de la lingua internazia kai mi legos la sección du ec la comenzo kai poste ni meditu cune pagio tucent de essenzo ca estontezo. Ciu lingua internazia estas mesona? Ti uci demando per sia naivezzo, el vocos ridon ce la estonta e generazioi. Ti el same, qui el niai sam ec ridus, exemple, ce la demando, ciu posto estas besona. La plimulto de la intelligenta mondo, iam nun, trovos ti ci demandon, tutte superflua. Tamen, pro consequenzo, mi metas ti ci demandon, dank al tio che existas ancora o multe da homoi qui respondas ie ti uci demando per ne la sola motivo qui un kelkai el ti uci homoi el metas estas sequanta lingua internazia de truos la lingua in nazia in kai la nazioin ni confessas che chiom ai ni rompis al ni la capo ni ne ni el povis compreni en cio nome consistus la malfelicio por la homaro se en unu bela tago montrigius, che ne existas iam plu nazioi cae lingvoi naziai, sed existas nur unu, ciu homa familio, con unu ciu homa linguo Sed ni supposu che tiu ci effettive estus io terura, kai ni rapido tranquilligi tion ci signoroin. Lingua internazia desiras nur doni alla homo de malsamai e popoloi, qui vi staras uno antau alia qui el mutuloi, la eblon comprenadi uno alian. Sed gi neniel intensas emmixigi en la internan vivon de la popoloi. Timi, che lingua internazia detruos la lingua in nazia in estas tiel same ridinde kiel exemple timi che la posto che donas al homo mal proximai uno de aliai la eblon comunicigiadi minazas neniigi la interparolado interparoladoin inter la homoi. Do, vidu, Lau mi, en citiu, crom virusae, poco, la vortoi de Zamenhof, citiui vortoi de Zamenhof, shainas al mi tre trafai. Do, vi pova substituui, anstatauigi la vorton posto, un lavoro vorto interretto. Ciu interretto estas bezona? Ciu mi memoras? Antau eble uno au dui ardecoi, homoi disputis pri la opportuno ca in eccesso havi ret aliron al interretto. Ciu pos imaginon? Vivi sentio? Sentio. Fakte, <laughs> ne estas interretto quiu minacis la bushain interparolado in inter la homoi sed estis cron <laughs> viruso quiu bremsis nin sed chu tiu ci criso signifas che ni ne plu estas membroi de niai familioi, estas multe familioi, vidu. Estas la sanga familio. Ni ciui estas filoi, au filinoi, kiel vi, vi preferas. Cai ni do, tio estas nia origina familio. Kelkai el ni, chiamatijas patroi kai patrinoi au paitroi se vi preferas kai mm, au feiloi kai paitroi uh, ah, kai formas alien familio se tio estas electo ne estas scribite che oni devas necesse sin reproducti por la venonta generazio. Ni am estas tiom da homa estajo sur ĉi tiu planedo do vere la la natura vidpunkto avi unu pli aŭ pli. ne faras la differenza. Sed krom nia origina familio kaj nia ni electa familio. Ni partas alia in familioin. Kai la hof la plei grava familio fakte estas la tut homa familio. Do ni estas homoi antau cio alia. Pro tio mi electis homo sum la esprimo la esprimon, mi electis la esprimon en latino. Qui es brila, cae simpla, esperantigo estas, mi estas homo. Tio estas la fundamento de la morala filosofio de Zamenhof homaranismo. maranismo. Cedo vidu. Gravas la posto, gravas interreto, gravas la instrumentoi, gravas la iloi por faciligi nian comunicadon. Sed la plei grava afero estas che ni sentas nin en niai coroi. esti membroi de la tut homa familio. Bone, dankon pro via atento, cae ciel ciam, antauen, sen fine. Gis la venonta semaino. Carae, do, iam tempesta por eh, commensi la semain finon, cae do, cion eh, restas por diri. Compranemble. Duon namasteon al civi, cae gis la venonta semaino. Giù la musicon con a mia cara Paolo Ghiglione. Giù. tancon.